But good morning, ma'am. One malagaswar. Uh, say छोटी इसे से इमली छोटी इसे इमारत छोटी इसे इंजन बड़ी इसे ईक बड़ी इसे ईद बड़ी इसे ईट उसे उल्लू उसे उपहार उसे उपवन उसे से उद्बिलाव ऊ से ऊट ऊ से ऊन ऋ से ऋषि ऋषि ए से एडी ए से एक ए से ओ से ना ए से ए broccoli. O say os. No, O say ot. O say os. O say औरत. O say औषध. O say औजार. अम से अंगूर. अम से अंडा.